Buena gente de YouTube, hoy estamos en un video más para el canal obviamente y hoy vamos a ver el episodio 2 de Multitrons. No vi el 1, digo sí vi el 1 pero no lo reaccioné. Ahora vamos a reaccionar al 2 que está justo ahora, va a empezar justo ahora como ven. Acá tenemos la pantalla de YouTube man, justito. Oh Dios, estoy muy emocionado en verdad. Llevamos esperando muchísimo tiempo para ver el episodio 2. The Murder Drones. Y espero que sea la raja, weón. Espero ver qué pasa, man. Y espero que tenga subtítulos, a ver. Subtítulos generados automáticamente. Ya bueno, no lo tendré que tragármelo. Porque la pichul. Ahora mismo hay 13.300, no, 10.000, bueno, ya ahora hay 10.429 personas viendo el directo. Somos muchísimos, está el chat lleno obviamente. Se ve que dice, wow, oh my god, y toda la cuestión, vamos a poner igual. Vamos, Juliado. Vamos, weón. Dios, qué increíble, man, el momento más épico de todos. En solo un minuto estamos viendo el episodio 2 de Multitrons después de... Oh, ¿cuántos meses, man? muchísimo, te seguro. Obviamente espero que esta va a ser esta, es una video reacción sin edición, sin nada obviamente, voy a solamente poner ahí la cámara de repente y un par de cuestiones, pero nada más que eso, es edición mínima, edición mínima. Van a ver mi reacción real, va a haber ruidos de fondo, no importa qué es lo que salga, pero obviamente solo creo que vean mi reacción y, y se la traguen. Obviamente esta va a ser una reacción legítima, genuina, porque este episodio no lo he visto. El primer episodio que grabo y obviamente lo tengo grabado para que después lo puedan ver ustedes. En 15 segundos empezaremos, weón. Simplemente les voy a decir que si les gusta esta video reacción, denle un like comenten y suscríbanse al canal para que pueda seguir siguiendo hacer estos videos. Porque creo que vamos a llegar en algún momento a alguna meta de cientos. Pero ya no importa, vamos al episodio ahora. La intro de Glitch. Glitch Productions. We've got to curb our to And where is she getting the hair to play dress up with them? Creepy. Alguien puso quiero ver a NUC casándose. ¿Qué weá? ¿Dol? Ah, un sueño de N, man. That's weird and concerning. Bite me! This is probably you weirdo's fault. I've never seen that symbol before. Wanna do an autopsy to find out? What'd you find? Did you know that was a pilot hat? I was the pilot? That's awesome! I crashed and ruined everything. Spaceship Pilot. Origin story. Hey. Speaking of piloting to Earth, we sure murder all humans is, uh... Morality? The humans sent you without a communication relay and reformatted your memories to soup. Covering their tracks means they're past negotiating. Not like they tried negotiating with my mom. Or missed the negotiations! The humans programmed us to solve a problem. Where's proof of your backstory? The one where your kind's kind so conveniently innocent. getting orders from someone. If not the company through that relay, then, uh, who? And how? Mm. quit complicating my murder plan. Ah, sí, se me olvidaba. Tengo los dos. <laughs> Por eso estoy acá, man. ¿Es un constructor cualquiera o el, padre de la UCI? Me olvidé el nombre, man. Sí que es un constructor cualquiera, man. Esas son las piernas de la J. ¿O no? Es la J, o algo así. Mr. Doorman, your daughter has been uh, absent. Yes, on that kill all humans kick, like when I was younger. Grounded herself and all that speaking on her behavior. Of course, of course. Precocious, popular, supernatural understanding of doors takes after her old man. Uzi, please sit normal. Fight me! Uzi, uh, give Brayden back his sentience. Fight me! Her. I started it, and also I'm done. Uzi, you have to partner up. Several people wanted to, for the record. No, he didn't! You freak us out! But mostly bite Yeah, she has trouble fitting in. We think there might be something damaged with her programming. how, how is she at home? sorry? I mean, she's a little herself, but damaged? I maybe haven't spent much time. mm-hmm. Mr. Doorman, sir, there's been an incident. Ugh, I'm sweaty! Who programmed that? You good, Uzi? I'm good. Better than good. I am God! What? <laughs> hi, hi, Dad. <laughs> Thank you. <laughs> of course, the N&M's? You saved my life. I, I don't think the colony's even serious about all this banishment stuff more just confused, especially with... The fact I'm too robed to re-enter society now? I can never return. The recent disappearances? And your murder friend's corpse? When I went to grab your gun, it kinda looked like it... crawled away? We can return a little. ladder about 5,000, eh, we looked everywhere for you. Hello, Tim. Care to join me? Join you standing holograma. over there in suspiciously low resolution? Yes. No, man. Oh, Tiene que ser alguna clase de, no sé, mandaraña, supermutante, robótica. Welcome back, Thad. Uh, wait, isn't she grounded or something? Ugh, banished! Has my dad been saying I'm grounded? Genocide robot? All right, just don't do it again. Get in here, you goobs. in. <laughs> Yeah, where's Con? Because this looks <laughs> not ideal. Parent teacher conference? Something about his daughter being more important than building a door in this hallway. Ugh, kinda cringe. Ew, yeah, ugh. Oh, give me a minute. ¿Acaso dijo cringe? Oh no, man. Any forensic things over there? Do we have fingerprints? Oh no. Próxima víctima. Próxima víctima. Próxima víctima, sí. Cagó. girl is No. right? No, oh no, man. No, no vayas. Ella es como la de pelo azul, la única como... Como que se da cuenta de qué, qué pasa, man. <laughs> No, I'm very concerned, but also pretty frightened a little bit. Hey, see, what's this thing? Hey, Isn't that your special eye? Don't call it that! Absolute Solver? Reboot? Does this have something to do with how you grew your head back? <laughs> I actively avoid unpacking how that works. New material can't be pulled from thin air. If the wound is severe enough, this solver might be some sort of auto-run program to collect more matter. ¿Qué? Ay, no. What No. No, se lo, lo van a... Oh, oh. Es gigante, man. freaking ninja star? <laughs> no, se la llevan. You good? Stop asking. Chainsaw hand time? Yeah. I get a location? I heard dentist office. I'm sad at the dentist office. Como que ellos no se dan cuenta que es un holograma. No digo, se dan cuenta que es un holograma, man. terrible work, Jay. Why do you look so Great. You look great, Jay. No, oh, no, wait, guys. It's really me. Is that a battle? Ninja star. Mm, mm. Le dio al... Uh. Huh. What? Anyway, so whatever. So lame. What's with the voice, Jay? Oh, Jay's not here. We are trying to repair that host as per our directive. So you are a program? More like you are our cute puppets. It hurts our feelings you don't remember us. And what's with the mom hologram? Easier to assimilate than explain. Not happening. Fair, but poor choice. Now we will have to do something shocking. Whoa! Hey! Goodbye, Dad. lo mató these don't, and also I was using those. Vai explodir essa weá e... What? sneaky. away. Get snuck upon. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. <laughs> pantallazo azul, pero a su estilo. No, abandonó al Lene. ¿Sigues ahí? Uh, no, man, ¿qué es eso? Ah, debe ser de ella. Ah. Gorgeous, right? I'm gonna let her in. Ah, fue donde. Jesus, sorry, industrial strength ghost or whatever. Settle. No huegué un ladrón, man. Un ladrón de, de ensamblaje, man. Your personality normally, but this is somehow worse. What am I being punished for? ¡No, güey! ¡Terminó así! ¡No, hijo de...! ¡No, weón! ¡No puede haber terminado así, man! ¡Ah! Ahora tengo que esperar otra semana, otros meses. ¡No! ¡Weón! ¡Estaba súper enganchado! ¡No me puedes hacer esto! ¡No me puedes hacer eso! No puedes, no puedes, no puedes, man, no puedes hacerme esto, man. Yo quería ver más. ¡Ah! <laughs> ¡No, man! ¡No! Voy a dejarlo acá. Ay, ay. ¡Weón! ¡Hijo de puta! ¡No puedes hacerme esa weá! Estaba reenganchado con la weá. ¡No puedes hacérmelo! ¡No puedes, coche tu ¡Weón! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de maldito sea, weón. El... ¡Ah! <laughs> Ay, weón. ¡No! ¡No! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Chúbalo! ¡Chúbalo! ¡No puedes hacerme esto! ¡Oh, weón! ¡No! Man, no es una, no es una, no es una, no es una reacción sobre exagerada, man. De verdad, de verdad que estoy para la cagada, man. ¡Ah! No, man ay, ¿por qué, weón? Puta la weá, weón. Tendré que vivir con el, con, el misterio. Tendré que vivir con el misterio, man. Oh, fuck. Ya que, man. Bueno, espero les gustó este video, man. Yo voy a irme a la, a la cama, weón, a llorar, no sé, weón. A, a, golpear la pared, weón. Porque puta, weón, me dejó reenganchado la weón. No puedes dejarme con dudas, weón. Ah, pero concha su madre, man, porque ya que, weón. le gustó el video, weón. Si le gustó, denle like, denle suscribir, no sé, weón. Pon la cresta, weón. ¡Pon la cresta!